این روزا از همین اول کار برداشت بعدی ازت نداشته باشه سلام 19 صحبت بخیر دلیل محبوبیت 19 کی چیه یا همون اسم جدید من سلام بچه حالتون چطور من دبلیو هم خیلی خوش اومدیم به این ویدیو اگه شرایط هم الان بهتون بگم پشماتون میرزه که تو شرایطی هستم و قبل از اینکه اصلا این چیزا رو بخوام بهتون بگم بذار عنوان ویدیو رو بهتون بگم اصلا گیج نشین بگین علی title ویدیو زدی از rookie تا legendary. بدون باخت به اولش داریم یکی محبوبیت 19 کی فلان داستان این ویدیو اینه که من یه try زدم گفتم یه چالش بیام برای خودم اجرا کنم که بدون باخت روی اکانت جدیدی که خریدم ویدیوش هم براتون گذاشتم 3 میلیون اکانت خریدم روی اکانت جدیدی گرفتم چون کاپش 2 هزار بود توی یک شب 8 ساعت بیام وقت بذارم و بدون اینکه یک match ببازم legendary کنم اتفاقی که الان نمیگم افتاد یا نه ولی تا آخر ویدیو نگاه کنید داستانو کامل براتون تعریف میکنم که با چه چالشایی روبرو شدم چی سخت بود چی راحت بود چه match ایی که من 20 تا kill میگرفتم تیم میتا هم یکی دوتا میگرفتن و کل اینا رو میخوام بهتون توضیح بدم فقط قبلش دکمه لایک رو بزنید و اینکه بچه شرایطی که من الان دارم توش ویدیو میگیرم پشم ریزونه بهتون بگم اینجوری که بابا دمت گرم علی اشی پس ببین قبل وایس وایس قبل از اینکه بخوام شرایطمو بهتون بگم که تو چه شرایطی دارم براتون ویدیو رو صحبت میکنم و آماده میکنم کامنت یه دونه علی عشقی فلان بزنید که کامنت 100 بشه لایک هم دیگه 120 150 اینجا برسونید دیگه نامرد نباشید یه دکمه لایک میخوایم بزن داستانی که وجود داره شرایطی که من توش هستم امشب شب عروسی آبجیمه و خب خوشبختانه میخواد بره خونه زندگیشو فلان اینا و من از دیشب نخوابیدم چرا چون دارم واسه شما ویدیو آماده میکنم الان ساعت هفت صبح و واقعا نمیدونم چجوری میخوام بیدار بشم چجوری میخوام ماشین رو کار باش ببرم آرشگاه برم و حس خیلی بدیه یعنی واقعا دارم فکر میکنم که باید سه چهار ساعت کلا بخوابم بعد برم حالا سراغ باقی کارا خیلی هم خستم ولی خیلی دوست داشتم ویدیو رو براتون آماده کنم چون یک ویدیوی به شدت بمبیه ویدیویی که خیلی باعث شد 19 کی توی کار افتاد معروف بشه توی همون شب جوری که توی match ا میرفتم حیف که همه مچا خدای ریکورد نبودم مچایی بود که 20 خورده kill میگرفتم هر match ی که من ریکورد نبودم kill ام بالای بالا میشد مچ هم kill میگرفتم حالا براتون highlight گذاشتم از این 8 ساعتی که play دادم و واقعا خدا بود یعنی از همه رنگا براتون رفتم که پلی گرفتم دیگه از rank فکر کنم master براتون گرفتم grand master براتون گرفتم elite چیه از اون انقدر تو elite نبودم اسمشو نمیدونم از elite براتون گرفتم legendary براتون فقط نذاشتم تا grand master گذاشتم و داستانش حالا بهتون میگم که با چه چالش هایی مواجه جدی بخوام بگم اصلا همچین فکر نمیکنم که بتونم مثلا به همچین چالشی فکر کنم فکر کنم فرگیس 4 تا اکانت اومد از اول شروع کرد از rookie تا legendary بازی کرد بدون با آخر تونست انجام بده من مثلا با شرایط ایران با ping 65 برای اینکه تیراژ جستر نمیشه سطح enemy چقدر بالا اومدم یه همچین تصمیم گرفتم داشتم میگفتم اصلا من همچین قصدی نداشتم چون میدونستم من یک شخص توی ایران هستم توی ایران زندگی میکنم و ping 20 فرقو ندارم skill ش اوکی از خودم دارم میتونم بدون باخت پینگ کنم ولی متاسفانه ping ش ندارم یعنی ping من اجازه رو نمیده باز همچنان بهتون نمیگم اگه تونستم این چالش رو برم انجامش بدم یا ندم ولی دارم کلی بهتون میگم فکر من مایندس من اجازه نمیده که به همچین چیزی فکر کنم که آره علی تو بیا چالش برو خود برو که توی 8 ساعت بدون که به بازی لژندری کنی بابا نمیشه تو ایران زندگی میکنید خدای شما با خودتون فکر کنید میتونید همچین کاری کنید اگه میتونید بسم الله یه همچین حرکتی بزنین اکانت صفر بسازین این کارو کنید دارم اینو میگم دیگه پس در کل متوجه منظورم شدید من نمیتونستم همچین فکر کنم و همینجور داشتم رندوم برای خودم بازی میکردم اومده بودم رو اکانت آهنگ نرم و یواش واسه خودم گذاشته بودم که برم لژندری کنم سری که فار فرداش مثلا با هیت کور بازی کنم. از ساعت دو سه شب شروع کردم نشستم به بازی کردم گفتم بسم الله رفتم رنگ مچ اول وین مچ دوم وین و اصلا تو این فازا نبودم هی میدم هر مچ داره 180 تا 222 تا کاب اضافه میشه هی رفتم بالا رفتم بالا رفتم بالا گفتم پشمام چقدر سری داره کاب میره بالا یک جایی توجه کردم بعد حدود فکر کنم 20 تا match تقریبا دارم میگم 20 تا 30 تا match و بعد حدود 2 ساعت بازی کردم دیدم من اصلا دارم نمیبازم یک match چرا دارم نمیبازم اینم gameplay سرچ بدون باخت همینجور داشتم بازی میکردم بعد از کنارش گذاشتم گفتم ایول چقدر خوب دارم رکاب میکنم دمم گرم gameplay رو ریکورد کنم که بیام برای بچه‌ها یه ویدیو بزنم که چجوری سری legendary بشن توی یک شب و آره مثلا 4 5 ساعت و 10 ساعت بس سه ساعت بازی کردم دیدم بدون باختم بعد بی تفاوت در کنار شدم شد گفتم اوکی بعضی ها هم خیلی سخت بودن این کاپم پایین بود یعنی الان اینجا صحنه آسیبایی من واقعا ساعت تیر بهش و واقعا نخورد اینجا حتی نمیمرد بابا اصلا فکر کنم DNS player <clears throat> چیزی بودن match هایی بود نمیدونم فکر کنم بهتون گفتم نه که کلی kill میگرفتم بهم میگفتن cheater ریف که ریکورد نکردم فکر کنم اول توی ویدیو همین ویدیو بهتون گفتم همین داستان شروع کردم به بازی کردم گفتم بسم الله بیا ادامه بازی هم بریم انشالله همینجوری بدون باخت سری رنگ کنم خسته بودم ساعت 4 5 صبح شده بود گفتم دیگه آره حساب کردم حساب کتاب ماشین حساب کردم دیدم من ساعت 9 آره بعد از حدود 6 7 ساعت لژند میشه همین که بدون باخت پیش برم با اینکه اوکی مثلا رنگ بره بالاتر کاپ کمتر بهم میده پیش رفتم بازی کردم بازی کردم بازی کردم دیدم فوت فاک هنوز دارم بدون باخ پیش میرم بعد حدود 4 ساعت 5 ساعت بازی کردن کار اف موبایل بدون باخت من اینکه تیم میتای به شدت نوب سگ و احمقی میداد یعنی واقعا تیم میتایی که من اینجوری بودم که بس بزنین بله، تو رو بله. خدا کیل بد نزن نمیدونم چه بله. بگم حالا لجندا میفهمن نکن یعنی چی مثل اون پسر که تو سمت خدا هست در سمت تو هم قشنگ نکن قشنگ کیل نزن ترینه افتاده بودن تیم میتای من حالم به هم میخورد ولی خب خوشبختانه مثلا مچو جمع میکردم میبرم رسیدم رنگ گرم مستر یعنی من چه اولش رو بردم بچه یعنی دومش رو بردم بچه فومش هم داشتم بازی میکردم رسید به یه مچی که انقدر زورم خدایی دارم میگم اون مچو اگه نمیباختم با اون روحیه و با اون روحیه قوی با اون خفنی خفنی که داشتم خفنی هایپی که داشتم قشنگ تا لژندری بدون باخت میرفتم ولی داستان داره بچه خب دیگه مثلا یه مش باختم بعد شل کردم گفتم دیگه خب ویدیوم که خراب شد و ولش کن دیگه چه یه باخت چه ده باخت بازم نمیشه چالش بدون باخت لژندری شدن از روکی اون مچو بخوام بهتون توضیح بدم گریتون میگیره انقدر که مزخرف مچی بود که تیم میتام هر چهارتاشون اسنایپ داشتن به جز یکیشون و اون یکی بچه وای روز تویچ پلی فکر کنم scope انداخته بود نه نمیدونم چه gun ی بود ولی gun ی بود که اصلا scope روش معقول نیست دقیقا مثل QQ که بیای red dot sight دو بذاری بیای مثلا scope چهار بذاری ام فور و scope چهار یه مشت ابله باد که اصلا نمیدونم کجا کالاف نصب کرده بودن 22 تا kill تو اون match گرفتم درست مثلا همون match بهم 45 تا کاپ اضافه شد 45 تا کاپ اضافه شد یکی از تیم میت اون لفت داد راند سوم تیم میت های بقیه هم قشنگ سه تا کیل یک سفر. زبونم بند اومده بود و اینجوری بودم که آتیش گرفته بودم و میخواستم اون مچم رکورد نبودم چون نمیتونستم قرار ببازم که چون گفتم بعضی از مچه داشتم ریکورد میکردم اون مچ اینجوری بودم که بیا به بچه ها نگم که اون مچ رو باختم بیا ویدیوشو بذارم ادعا کنم که آره بدون باخت من رفتم legendary شدم ولی پیش خودم گفتم نه دیگه ببین علی وقتی چالش گذاشتی که بدون باخت میخوام legendary بشم بدون باخت اگه legendary شدی اوکی بیا ویدیوش بذار مثلا یه مشت کاپای پایینم دیدی چقدر enemy احمق مینداخت فکر کنم یه همچین آدمای میت های من میشدن یه سری match هم مثل دقیقا این match ترمینال مپای میافتاد اینجا هنوز نباخته بودم یعنی باخت نداده بودم مثل map ای ترمینال من نمیتونستم peek بدم اون اصلا snipe زدن نداشتم چون snipe بزنی اونقدر win ت قطعی نیست اینجا مثلا می اومدی یه نفر damage میکردی بعد دوباره بعد میرفتی تو لاک خودت تو کمپ خودت و دوباره مثلا میومد اگه کسی بود اینجا kill اینجوری kill ش میزدی این راندم یه راند واقعا بمب فوق العاده که من اومدم پشم ریزون زدمش match بعدی یکی از match ایی که باختم و خب خدا شد ریکورد میدم نمیدونم مثلا با چه امیدی اومدم ریکورد کردم ولی به براتون گذاشتم که چه حس اعصاب خورد کنه باید داره وقتی کلی خوب بازی میکنی کلی kill میزنی کلی مثلا شاکارسی یو ای وی پرتور میسایز همش تو باز میکنه استریک های خوب میری ولی teammate ات هم اونجایی که bot سگن و به ها kill میدن و بهشون score streak میدن واقعا باعث میشه یه lose بدی داشته باشه اینم از این round و این match هم همون match یکی از هایی که باختیم و خیلی سخت بود بچا اینو بهتون بگم که خیلی دوستون دارم ان season بعدی چالش رو دوباره از اول میرم برای کسی از شما یوتیوبرین و این چالش رو رفتین حتما ویدیوش بسازید یه ویدیو هم اینجا داره براتون بالا میاد یکی از ویدیوهایی که خیلی دوست دارم حتما حتما همین الان بریم ببینش اینو بدون که خیلی دوست دارم بچه‌ها ها به کله یک یکتون فعلا پیس خدافز